Mm-hmm. tudo. Here we go for our video thoughts of the day. Sì, cosa. Comunque il, mia nonna paterna avrebbe compiuto 89 anni, e in realtà anche l'anniversario di matrimonio di miei nonni, cioè se fosse stata ancora vivente questa mia nonna, diciamo, avrebbero fatto, mi pare, oltre 70 anni di matrimonio, non ricordo esattamente, mi pare 72, uh, eh, però appunto in realtà poiché uh, già quando morì Ah, feci un, video, un lungo video messaggio per lei eh, forse appunto cioè no forse invito a vedere il video messaggio che feci a dicembre il scorso 18 dicembre perché insomma là dissi già una serie di cose e le dedicai e pensate un po' che poi questa mia nonna quando è morta è morta proprio il 18 sempre il 18 dicembre e eh, tra l'altro in quel momento aveva 88 anni quindi c'è sempre un 8 e mezzo nei nostri destini, l'8 è anche il mio numero perché il mio nome uh, originale è composto da 8 lettere, io sono nato l'8 settembre e <laughs> sono festeggio l'onomastico l'8 agosto, che tra l'altro è l'ottavo mese <laughs> dell'anno, quindi, eh, quindi l'otto è protagonista, soprattutto in questi, periodi, in questi periodi per noi. La figlia di mio fratello, appunto, è nata il 18 ottobre scorso, insomma, un 8 sempre in mezzo, un grande numero, un numero poi tra l'altro veramente importante, anche il numero dell'infinito, e questo poi vediamo anche bene in Twin Peaks Return, la, la caffettiera, collegato anche a Philip Jeffries, come sapete, nel, uno degli ultimi episodi, quando esce appunto il simbolo dell'infinito, eh, anche in quella scena in cui c'è insomma Cooper, comunque grande numero, grande numero, spero che anche per qualcun altro abbia un significato molto importante. Un pezzo che improvvisai, un pezzo che ci cantava spesso lei quando eravamo piccoli, ma, ma diciamo, ehm, sì, se avete visto il preview appunto eh, ho ricondiviso questo pezzo, ma se leggete la descrizione di questo pezzo potete capire, o vedete il video pensiero di quel giorno, 18 dicembre, potete capire meglio tutte queste cose. Eh, sì, forse lo inserisco stesso in questo video, allora, di nuovo in questo video vediamo eh, persona comunque molto, molto brava, molto cara, mia nonna, vabbè se rivedete questo video comunque eh, dissi un sacco di varie cose e poi oggi eh, pensavo al mio Napoli Calcio che eh, appunto stasera farà le 7 una partita molto interessante contro la Roma in casa una Roma che ha vinto l'ultima partita europea eh, che è andata in semifinale la sua competizione la competizione in questo momento meno importante, ma la terza competizione europea, ma comunque sempre una competizione, eh, comunque arrivare lontano nelle, nelle coppe mm, è comunque qualcosa di importante, Mourinho ha tra l'altro raggiunto il record con questo traguardo perché è diventato l'unico nella storia, se non erro, ad aver raggiunto 12 semifinali di coppe tra Champions League, tra Champions League Europa League e questa coppa di oggi, se non erro 8 di Champions League eh, e 3 di Europa League e una con questa coppa è la Conference League, la terza coppa europea. Comunque la partita credo che è veramente molto importante e delicata, per noi si tratta di un'ultima spiaggia, secondo me per quanto riguarda proprio veramente un'ultima spiaggia, un'ultima fish, eh, non si può più sbagliare per quanto riguarda, non si può più giocare per quanto riguarda lo scudetto e la vittoria del campionato, perché secondo me perdere questa partita con 5 eh, partite dopo questa dalla fine sarebbe davvero fatale. Già abbiamo perso la scorsa partita sempre in casa, tra l'altro abbiamo perso su 6 partite totali, abbiamo perse 5 in casa, pensate un po'. È paradossale quando diciamo la, la casa dovrebbe essere, no la casa, cioè c'è solo la parola, il sostegno assoluto per una squadra, comunque in generale la casa, questo significa no? qualcosa di familiare, invece non è mai venuto questo, cioè è venuto molto di rado questo al Napoli quest'anno non lo so, forse sente la pressione del pubblico, capita anche ad altre squadre, anche al Milan ad esempio, non lo so, forse hanno un po' paura, strano comunque, però, però appunto almeno speriamo che stasera la vinciamo, la portiamo a casa perché appunto poi non possiamo più sperare. Già adesso è un sogno, eh, la vittoria del campionato per tutta una serie di appunto, punti che abbiamo perso in precedenza, per cui speriamo almeno che questa la vinciamo per continuare quantomeno, quantomeno a sognare per le ultime 5 partite, comunque ancora tutto possibile io ci credo ancora alla vittoria di questo campionato, come credo tanti tifosi, vedremo. Comunque siamo a pochi punti, sempre di distanza tra noi e, prime, e il Milan, ci sono 3-4 punti di distanza. Vedremo, vedremo. Uh, sì, credo aver pensato tutto, ma al solito, se mi venisse qualche altra cosa in mente, ma al solito lo aggiungo in descrizione. Uh, e poi per quanto riguarda gli altri pezzi tastiera, non so se oggi caricherò il successivo, ma uh, se avete visto un preview forse è sempre un pezzo di back vedremo non sono sicuro però comunque poi nel caso lo carico eh, vi scrivo tutte le cose nel dettaglio perché non sono sicuro se lo carico sì, è nel dettaglio in descrizione e avete dei gain a domani